ndinamaqebengwana mabini ukuze amaqebengwane am abe mathandathu yava ndithetha ndithini ngoku ndifuna uba namaqebengwana amathandathu mabini amaqebengwana am ne nangamabini Ndifuna uba namaqebengwana amathandathu. Ndidinga amaqebengwana amangaphi? Uthandathu, khandibonisa uthandathu eminweni. Khandibonisa uthandathu, uthandathu, uthandathu. Ndifuna uthandathu, u-six. Khandibonisa u-six. Uyambona u-six unjani? Mamela ke. Amaqebengwana amabini, ndidinga amaqebengwana ayi-six. ndifuna uba namaqebengwana ayi-six yima ndiphinde ndinamaqebengwana amabini ndifuna ukuba namaqebengwana amathandathu amayi-six ndidinga amaqebengwana amakabi ayifone okay yima ke jonga ngoku mangaphi la maqebengwana am ndidinga amaqebengwana amathandathu elinye ne okay andiva uthini isana sam ndidinga elinye jo uyabona ngoku mangaphi my six ngoku okay ndinamaqebengwana okay make ndiyatshitsha ngoku ndifuna uba neelekese ne ndineelekese ezintathu nazi izintathu ndifuna ukuba neelekese eziyi-six ezintandathu ne ndishota ngangakanani ndishota nge-three ne okay nantsi i-three mangakanani ngoku mayi-six ne okay yimake ngoku ndineetshomi hayi hayi hayi mna ndiyazithanda iitshomi ezininzi wena uzithanda ndiyazithanda iitshomi ezininzi jonga ke iitshomi zam ngoku zintlanu ndifuna uba neetshomi ezintandathu ndidinga iitshomi ezingaphi enye nazi jonga ziitshomi zam zintlanu ne ndidinga ndifuna uba neetshomi eziyi-six ndishota ngephi itshomi ushota one ne nazi ushota one ndibe neetshomi ezingaphi eziyi-six ndineetshomi ezine ziitshomi zam zingaphi nazi zine iitshomi zam ndifuna uba neetshomi eziyi-six funeke ndongeze ngaphi kushota ngaphi kushota two zibe ngaphi zibe yi-six yimake ndizawubuza le itafile iitshomi zam zintathu ndifuna uba neetshomi ezintandathu nazo zintathu iitshomi zam ndifuna uba neetshomi ezintandathu didinga ezingaphi zingaphi kuqala iitshomi zam ziyi-three ne ndifuna uba neetshomi ezingaphi hayi kaloku kakazi zonke zidibene ndifuna uba neetshomi ezingaphi eziyi-six ne ndifuna uba neetshomi eziyi-six so ndishota ngeetshomi ezingaphi ndidinga zibe ngaphi iitshomi ndidi andim ndijika iitshomi ezingaphi endathu nazi zingaphi ngoku ziyi-six very good okay jonga apha andilambe andilambe and mna ndihlutha andinamagwinya ne ndihlutha ngosuke nditye amagwinya amathandathu ayi-six ne ndihlutha ngosuke nditye amagwinya ayi-six funeke ndifumane amagwinya amangaphi funeke ndifumane amagwinya amangaphi funeke ndifumane amagwinya ayi-six nanga amagwinya ayi-six ndawatya ndawatya ndathini ke ndahlutha okay mamela isusam samangako ne okay mamela ke umisi uthi kum Jonga, ndicela uze neepensile. Iipensile zakho ndicela uze neepensile ezisixhenxe. Mna ngibala usixhenxe kuqala. Ngu-seven, ne? Okay, mna ndineepensile ezintathu qha. Funeke ndize neepensile ezingaphi? Cinga, bala, bala, bala. Funeka ndize neepensile ezingaphi? Funeka ndize neepensile eziyi-four, masijonge ke. Ngubani lo?